हमारे भारतीय जवान किस तरह से हनी ट्रैप के शिकार हो रहे हैं इसका एक मामला पिछले दिनों सामने आया है और अभी तक की जो पूछताछ हुई है सेना को उसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई महिलाओं के माध्यम से भारत की सैन्य संबंधी जानकारियां इकट्ठा करता है आईएसआई से जुड़ी महिला एजेंट भारत के सामरिक ठिकानों पर तैनात जवानों से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके अपने जाल में फंसाती हैं पिछले दिनों जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के टैंक यूनिट में तैनात जवान सोमवीर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आईएसआई महिला एजेंट ने अनिका चोपड़ा के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी थी उसने अब तक करीब चार दर्जन जवानों को अपने जाल में फंसाकर खुफिया जानकारी इकट्ठी की है जवानों से बात करने वाली महिला कराची की रहने वाली है और यह पता चला है